te zdjęcia robią, Prawdopodobnie już nie żyją. Aha, nie żyją. Bo banderowcy zrobili, tak? Nie, tam no banderowcy. A na Bo to jest... Faszyści, faszyści tam jest napisane. Bo jestem ciekawa, na przykład y, leży jakieś ciało zakrwawione i jest podpisane, że to jest ofiara faszystów. Więc jestem ciekawa, czy u tej ofiary się zapytano, czy ją ten człowiek jest ofiarą. I chciałam, żeby na tym zdjęciu chociaż jednego faszystę mi też autor pokazał, ale skoro nie ma ani zdjęć, ani tych, znaczy autorów... Jest, e, ani... o, to może poczytamy od posłanki. Ten, ten pan, co mówił, że Platów spalili banderowcy. Ten pan, co mówił, że... Ten pan, aha i będzie tam materiałów nie ma, oni są tacy, że mogą spalić nawet ten... My sami byliśmy i wiemy, co się tam działo, więc bardzo ciekawa jestem, żeby porozmawiać z osobą, jako osoba, która tam była, bo bardzo ciekawa wystawa. Nie jest. Zniszczony, w próbę. Tak, tak. A, a, a w Donieckach, a Brzozowie jest No, 10 kilometrów. A ja, ja myślę, że on się o chmury rozbił. Nie, że właśnie że tam no, to wyciągnąć, no, słuchaj, tak Ale normalny Polak to nie wie. No, ale pan na przykład wierzy, że, że, są faszyści. Mówi, że wierzy tak, Ale jak faszyści to mówi, muszą iść szukać tego. Ja tego, że... Słuchajcie, propaganda... przecież to Putin przyjdzie opaszyć. Ale Kto to Gdzie czyta? mają taką pełną swobodę? No Putin. Ale słyszałem w telewizji, żeby ktoś czytał o faszysta? No tutaj na przykład widzę, że ktoś krzyczał o faszystach. Ktoś robił tą wystawę, ktoś popodpisywał neonaziści i faszyści. Ktoś to robił, tak? Jasne, że to Putin finansuje, bo tak duże pomieszczenie kosztuje, prawda? Już trzeci tydzień ta wystawa tutaj jest. Za darmo tego się nie dostaje. My wiemy, że tu nie. My wiemy, że tu oprócz nas nikt nie przychodzi momentu jesteśmy już po raz kolejny i nigdy nikogo nie ma. Dlatego się, trzeci tydzień będzie, bo nikogo nie ma. Zrobimy cię że dzięki poszły z Unii. Ktoś na tym zarabia dzięki, no. Dzięki. Tak samo.